Привет всем из солнечной Алании! Добро пожаловать на мой канал о жизни в Турции, интересных людях, событиях и путешествиях. Дорогие друзья, у нас есть для вас прекрасная новость. Подписываясь на наш канал, ровно через месяц вы сможете выиграть вот этот замечательный планшет, который мы отправим в любую точку мира. Чтобы выиграть этот замечательный планшет, вам всего лишь необходимо подписаться на наш канал на YouTube, поставить пальчик вверх под этим видео – вступить в нашу группу ВКонтакте или на Фейсбуке и поделиться этим видео на вашей страничке в любой социальной сети. Не упустите возможность выиграть этот замечательный планшет, подписывайтесь на наш канал. Желаем всем удачи, пока-пока из солнечной Алании!